أجنحة ملكية وشقق فندقية وإطلالة مفعمة بالحياة يتيحها لكم مشروعنا الجديد ريتس كارلتون ريزيدنس من سلسلة فنادق كارلتون العالمية ذات الخمس نجوم وسط عاصمة التسوق لإسطنبول بمنطقة نيشانتاشو بالقرب من مضيق البوسفور أهلا بكم في الخريطة الجوية التي سنستعرض من خلالها أبرز المعالم المحيطة بفندق كارلتون إسطنبول. يتوسط فندق كارلتون مدينة إسطنبول ويقع في منتصف الطريق الواصل بين مطاري إسطنبول وصبيحة الدوليين. ويظهر التصوير الجوي مول نيشانتاش للتسوق على بعد 1600 متر وكذلك ملعب فودافون لكرة القدم وعلى بعد 280 مترا نرى مدرسة نيشانطاشا الثانوية كما يتلامس المشروع مع مستشفى الأمريكي أما مستشفى اسطنبول الجراحي فهو على بعد خطوات قليلة من مشروعنا الجديد عدا عن قربه من مطعم الشيف نصرت الشهير وميدان تاكسي كما تبرز محطة حافلات بشكتاش البحرية ومستشفى ديم الملاصق لفندق كارلتون إسطنبول هذا ونقترب من جسر البوسفور الأول كما يظهر فندق كونراد اسطنبول بالقرب من البوسفور ولا يبعد مبنى بلدية شيشلي أكثر من 140 مترا عن فندق كارلتون ويمكننا رؤية مول زورلو سنتر على بعد 4 كيلومترات فقط ونقترب أيضا من طريق A5 السريع ويتقابل فندق كارلتون مع برج تورون سنتر من شبكة مشاريع تي دي اي الحائز على تقييم مرتفع وفقا لمعاييرنا وستجدون رابطه أسفل الفيديو بالإضافة إلى قربه من جواهر مول ومحطة مترو أنفاق شيشلي أما المسافة عن جامعة جلطة سراي فلا تزيد عن 700 متر فقط ونقترب أيضا من مسرح جيميل توبوزلو في الهواء الطلق وحديقة ماتشكا على بعد 2600 متر ومن الملفت في مشروعنا أننا نستطيع عبر خريطة تي دي اي الجوية رؤية منطقة إسكودار في اسطنبول الآسيوية وبشكل واضح فضلا عن رؤية مسجد شاملجا أكبر مساجد تركيا الواقعة في الضفة الآسيوية إلى جانب تلة العرائس دعونا الآن نصحبكم بجولة أرضية بالسيارة مع السيد كاميران والسيدة ستيفاني مديرة المبيعات الدولية في مشروع ريتس كارلتون ريزيدنس اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. هلا نحن بالخريطه الارضيه لمشروع ريتس كارلتون في نيشان تاشي، بدنا ناخذ جوله ونحكي مع السيده ستيفاني عن آه، المنطقه والمشروع وشو في حواليها، ناخذ فكره نحن وين. اهلا وسهلا فيكي مرحبا آه، ستيفاني هانم تشكر درم براز اربشا عن يورسون غالبا براز عن Güzel. Biz şimdi neredeyiz? Neden burada ve proje hakkında bir bilgi al e, alırız iyi olur. Tamam şöyle. Nişantaşı şöyle düşünün. Paris'te Şanzelize neyse, New York'ta Fifth Avenue neyse İstanbul'da da Nişantaşı o. Yani Aha. tam merkezin merkezi ve bütün lüks markaların olduğu yer sadece ve sadece burası. Eğer bir marka ünlü olmak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle Nişantaşı'nda bir dükkan açmalı duyulması için, ünlü olması için. Bu Hı hı. çok önemli bir şey. Hı, doğru. Onun dışında e, burada oturan insanların genelde %90'ı Türk. Hı hı. Yani burada çok eski bir düzen var. Türk ve İstanbul İstanbul e, e Tam İstanbul Evet. Türkleri eski yani. Evet, evet. Buraya mesela yeni biri gelmiyor çünkü zaten herkes burada e, yıllardır oturuyor. Doğru. Ve Eski kimse burada ev, onun için. satamıyor kolay kolay. Satamıyor asla. Çünkü zaten buradan dışarı çıkmak istemiyor. Niye çıksın ki? her şey ayağının altında. Doğru. Yani mesela buradan yürüyerek her yere gidebilir. Araba bile kullanmasına gerek yok. 3 sokak, 4 sokak, 1 sokak sonra dünya markaları var. Restoranlar, kafeler, ee, mesela Allah korusun hiç ihtiyaçları olmasın ama 6 tane hastane var. Hı hı. Bütün international okullar yine bu çevrede. Hı hı. Ve cıvıl cıvıl. Yani her yerde insan var. Ve gerçekten insanlar çok kaliteli. Maşallah. Ben şimdi sağa gideyim. Sola gidelim. Sola. Evet. Zaten sola buradan şey başlıyor. var mı? Evet evet tabii var. Buradan sola. Evet aynen. Buradan sonra zaten bomba. Bütün markalar başlıyor. Bakalım nasıl bir bomba. Evet ve genelde zaten burada bayanlar var. <laughs> Çünkü alışveriş çok seviyor. evet zaten alışveriş olduğu yerler hepsi bayanlar var. Her yer cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Bugün mesela pazar. Aha. Ee, yine kalabalık ama normalde pazar günü biliyorsun İstanbul'da her yer daha sakin olur. Hmm. Çünkü herkes böyle bir yerde oturur, kahvesini içer hani çok fazla şey yapmaz ama e, şu anda bile aşırı kalabalık yani. Yani şöyle düşün insanlar buraya insanlarla buluşmak için geliyor. Hmm. de burada oturduğunu düşün. Doğru. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Zaten e, doğru. Ben mesela birisi görmek istediğim zaman falan burada buluşuyoruz. Diyoruz e, nereye Nişan gideriz? Nişan, evet, Nişantaşı doğru. Aynen. Yürümüyorsun bile. Herkes ayağına Evet. Prenses gibi. Haklısın. Bunun dışında bütün dünya markalarını göstereceğim. Bu arada e, iki dakika falan oldu herhalde. Projeden çıkalım. Evet. Tam iki dakika sonra. Böyle gibi. Şimdi Sağdan nereden? gidelim. Sağdan. İki dakika sonra arabayla yürüyerek de maksimum maksimum 10 dakika sürer buraya gelmeleri. Yavaş yavaş. Gezine gezin. Hı hı. Doğru. Şimdi bütün hepsini götüreceğim. Beymen, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Nusret. Hepsi burada. Hepsi. Nusret burada evet. onun burada denedim ben orada yemek yedim bir gün. Yok o zaman Nusret orada değil ama ben yemek yedim. Evet. Ondan sonra fark ettim. Biz, ben Nusret'e geldim. Gerçekten mi? <laughs> evet. <laughs> Nasıl fark ettin? Ee, e, böyle birisi geldi, böyle bir Böyle tuz yaptı. Dedim "Aa, ben neredeyim? Baktım mendilde. Nasıl? Nusrat et zaten çok güzel. Evet. Hı hı, Aşırı iyi. Bütün dünyada zaten şu anda en meşhur insan. Doğru. Nusret. Şimdi burası Vali Konağı. Bizim projenin olduğu... Düz mü, e, sola? Düz düz. Bizim projenin olduğu yer Vali Konağı Caddesi. Çok geniş bir cadde zaten gördün. Orası ana cadde. Aha. Çok meşhur bir cadde yani Fifth Avenue Şanzelize gibi bir cadde. Buralar da markaların olduğu yerler. Mesela sağlı sollu bütün dünya markaları var. Bütün lüks restoranların hepsi burada. Mesela burası bütün ünlülerin buluşma noktası. Sana dedikodu veriyorum. Hı-hı. Bak burası. Gossip. Burası. Evet. Bütün ünlüler burada. Bak futbolcu görürsün, şarkıcı görürsün, oyuncu görürsün. Hepsi buralar. Ha. Düz mü gideyim? Düz düz. Solda Libiton vardı zaten Hı-hı. köşede. Hı hı. her yerde kafe var. Gizya daha yeni açıldı. Vakko bistro her şey var burada. Böyle aşağı galiba Beş- Beşiktaş'a gidiyoruz. Evet ya buradan şimdi Beşiktaş'a yani buradan Beşiktaş'a ben sana söyleyeyim arabayla 5 dakika falan sürer. Bu, nasıl gideyim? Soldan gideceğiz Biz şimdi ben sana diğer Nişantaşı'nı göstereyim. Ve mesela istiyorsun ki ben bir yürüyeyim. Hı hı, yeşillik olsun. Değil mi? Doğru. İsteyebilirsin. Bak Maçka Park. Aa Maçka Park. Evet. Bak herkes oraya gidiyor. İnsanlar ne yapıyor biliyor Bak kahvesini alıyor. Sandviçini alıyor. Yiyeceğini alıyor. Gidiyor. Çimlere uzanıyor. Her Hı-hı. yer yeşil. O kadar büyük ki ister yürü ister koş ister Va- sohbet Eski et. yani aşlar çok, çok uyuk. Çok eski. Çok eski burası. Ve hala böyle hiç değişmedi. Sen Regis Oteli. Burası aşırı pahalı. Günlük 400 dolar. Yani buradaki oturan e, kişiler e, e, göre pahalı değil. İşte evet o yüzden zaten ben hep diyorum ki bizim projede kiralama soldan gideceğiz. Bizim projedeki kiralamalar aslında söylemiştim sana bir artı bile özellikle 3000 euro kira getiriyor diye. hı Burada bir ay kalsa müşteri 12 bin dolar ödüyor. Hmm. 12 bin dolar mı ödemek istersin 3000 euro mu ödemek istersin? Ya tabii ki 3000. Doğru. Nusrat burada galiba. Evet burada. Room vardı ileride. Bak Maçka. New. Rolex'i göstereceğim. Rolex de burada. Rolex bizim proje gibi. Hı hı. Kalite evet. marka. Rolex saat olarak. Evet, Ben böyle bir şeyler çok bilmiyorum çünkü daha çok zengin değilim. Ya <laughs> ben de zengin değilim canım ama Rolex yani. <laughs> Evet ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bakmadım. Ben burada yaşıyorum zaten. Aha. bu kadar iyi biliyorum. Evet. Bak Vakko, Chanel. Hı hı. Bak görüyor musun Vakko'da? Bak şu insanların klasizliğine bakabilir misin Allah aşkına? <laughs> o kadar güzel ki şapkaları ve benzeri. Bak Prada bu. Hı hı. Kırıntı buranın ben 30 yaşındayım. 30 yaşından beri burası var. Ha. <laughs> En meşhur yerinden birisi. Leviton nerede? Hı hı. İnanılmaz bir davranış çok garip. Bebeğim. Biraz önce böyle geçtik sen. Evet doğru. Hatırladınız. Hatırladım. Aşırı güzel değil mi? Ve caddeler geniş geniş. Yani e, rahat rahat yürüyebilirsin. Evet. Araba yok, gürültü yok. Hani gerçekten aşırı ferah bir yer. Ve yolda gördüğün insanlar da çok güzel hepsi. Güzel insan görmek istiyor ya bazen değil mi? insan. Doğru. E böyle kaliteli insan görmek istedim. Evet. İki dakika. İki dakikada buradayım. Şimdi nereye geldik şimdi? Şimdi neredeyiz biliyor musun? Şişli Caddesi galiba. Hayır burası Nişantaşı. Aa Nişantaşı aynen evet. şey. Ee, şimdi buradan dümdüz gidince bizim proje bak. Hı hı. Hı E, iki dakika ya. iki dakika sonra her yerdesin. Ve her yerde e, doktorlar var burada. Hmm. Estetik. Hmm veya hani böyle profesörlerin klinikleri. Eski eski burada. olan meşhur Evet. olan galiba. Bak mesela bak dişik, dişik, dişik, estetik. Bak, hepsi böyle. O yüzden bütün ünlüler buraya geliyor. O yüzden aslında herkes burada yaşamak istiyor. Çünkü burada her şey var. Her şey. Ne istersen. Ya, ondan hariç e, sizin proje başka bir özellikli var mı? Yani konum tamam çok iyi Çok iyi. ama başka bir sebep var mı? Yani Şimdi söylüyorum. Private Concierge 1 hiçbir projede iki tane projede var. Biri bir, biri başka bir projede var. Private concierge demek şu. Mesela evde oturuyorsun. Hı-hı. Tamam mı? Ec, eczaneye gitmen gerekiyor. ilaç Hı-hı. alman gerekiyor. Hı-hı. Hemen arıyorsun. 7-24 hizmet veriyorlar. Direkt sana ilacını getiriyorlar. Havaalanına gitmek istiyorsun. Araç istiyorsun. Aracını getiriyorlar. Hı-hı. Kapının önüne. Ya da Nusret'te 4 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorsun saat 8'e. Sen yapmıyorsun. Onlar senin için yapıyor. Yani hı sen kendin burada prenses gibi ya da prens gibi Bu çok önemli. Bir de burada Nişantaşı'nı sana söylemiştim zaten kira getirisi çok yüksek bir bölge. Doğru. O yüzden zaten e, bu kadar çok investment içinde düşünüyor insanlar. Bak yeni hiç, bina yok bu yani burada. Hiç yok. Bak görüyorsun hepsi eski bina. Bir tane yeni bina bulamazsın. Bir tane. Hepsi eski bina. Doğru. Ve Ritz markası gerçekten dünya ünlü bir marka. Zaten şöyle söyleyeyim size. Bu proje çok unique bir proje. Niye? Çünkü bir daha almayacak. Ritz sadece iki tane Doğru. açıyor. Bir otel bir rezidans. E, boş arsa yok yani. Burada yeni yeni bir proje açmak. Ama zaten Ritz'in kuralı bu. Bir otel bir de rezidans açabiliyor. Başka açamıyor. Hmm. Kural bu. Her hmm. yerde böyle büyük metropoller Ondan büyük metropollerde sadece bir otel bir de rezidans. Otel olan Beşiktaş'ta biliyorsun. Evet. Rezidans da burada. Yani eğer kaliteli bir yerden, kaliteli bir lokasyondan bir daire almak istiyorsa bu tek şansları. Ve çok az daire var. 121 tane. Hmm. Çok çok az daire. Yani böyle büyük tower projesi falan da değil. Böyle özel butik. Maşallah. Sadece Ritzer'den. Çok teşekkür ederim. Ne demek Sevgili Hanım. Gerçekten güzel bir tur, güzel bir görüşmeye. Evet, evet. Ee, inşallah. <laughs> evet. Geleceğiz inşallah e, tekrar. Tamam. Bir de e, bizim müşteri özel bir şey olacak inşallah. inşallah. الله müşteriyle inşallah. özel... Ben Bahçede bıraktığımız hepsi var. İnşallah. Ve çok teşekkür ederim bu ben bilgiler için. نحن كثير متشكر ستيفاني هانم معنا المعلومات يعني شفتوا انتم المنطقه شفتوا المشروع شفتوا آه، شفتوا النيشانتشه نحن نحن تقريبا في المركز تبع النيشانتشه فاخذنا فكره عنها فبتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو بتلاقوا تفاصيل اكثر عن الاسعار عن الشقه النموذجيه عن كل شيء بالروابط اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله يمكنكم طلب اطالات الشقق حسب ارتفاع الطابق مباشرة من فريق خدمة العملاء. تظهر الزاوية اليمنى من الشاشة بعد المشروع عن مراكز المدينة والمطار ومركز المنطقة التي يقع بها المشروع. وإليكم التقييم الخاص بالمشروع وفقا للمعايير الخمسة التي أعدتها تي دي اي تركيا شقة الأحلام كاميرا. اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لتصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة وأيضا لمشاهدة الفيديوهات السابقة للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات والأسعار يمكنكم التواصل مع فريق TDA تركيا شقة الأحلام على الأرقام الظاهرة أسفل الفيديو عدا عن إمكانية معرفة الأسعار عبر زيارة موقعنا الإلكتروني محدثة بشكل دائم رابط الشقة النموذجية تجدونه أسفل الشاشة بالإضافة إلى شرح عن مجسم المشروع الذي يتناول إيجابياته وسلبياته تي دي اي تركيا شقة الأحلام الاستثمار الآمن مدى الحياة